Şu an saat 10'a çeyrek var. Aslında saat 9'da olacaktık Sivri Mutfak'ta. Ancak bugün birazcık daha farklı duruma geldi. Ancak geldik yani. Sonunda geldik. Sivri Mutfak'a doğru gidiyoruz. Bugün yanımızda Fuat arkadaşımız var. <laughs> Ee, kendisi bizim iş yerinden arkadaşımız. Aynı zamanda e, Deniz'in de yüksek lisans arkadaşı. Şu an Sivri Mutfak'a yürüyoruz. Aslında şöyle, bulunduğumuz şu an nokta metrobüs durağlandırsak Cihangir ile Mustafa Kemal Paşa durağı arasında Beylikdüzü'ne giden yolda hemen yan yolda kalan bir yer. Sürünpak. Ve şu an biz Mustafa Kemal Paşa tarafından Cihangir durağına doğru yürüyoruz ve yürüyüşümüz tam tersi yönde. Ve ee, şimdi Sürünpak'a doğru gidiyoruz. Bugün itibariyle YouTube, YouTube üzerinde vloglara başlıyoruz. Dünya üzerinde veya Türkiye üzerinde, yani dünya üzerinde yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, tozduğumuz her şeyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün içerisinde yapar, bugün içerisinde çekim yaparken sizlerle aynı zamanda da e, arka plandan görüntüler sağlayacağız ki bu sayede bizim yaptığımız işin de ne kadar bir hal, ne kadar da zor olduğunu görmüş olacaksınız. Bu sayede hem bizlerden haberdar olacaksınız hem de arka plan neler dönüyor, ne kadar zor olduğunu, <laughs> hakikaten çok zor olduğunu göreceksiniz. Ki bahsettiğim bu süreler yeri geliyor 14 saat ile oldu, oldu. Hakikaten şey Fuat bu güllaç tarifi vardı ya, evet onu 14 saat yaptık. Yani çok uzun sürüyor çekimi. Yemek yok geçmek çok oluyor ama çekim süresi çok daha uzun. Onun dışında e, mutfağı göreceksiniz. Mutfakta arka planda neler kullanıyoruz, hangi ekipmanları kullanıyoruz, neler oluyor. Hepsini birebir birebir görüyor olacaksınız. Ve şimdi e, birazcık ara verelim. Suyu mutfağı alalım. Deniz gelmişti inşallah. <laughs> o <laughs> şekilleri sağlıyoruz. Göreceğiz bakalım. Ee, şu an hala yürüyüş devam ediyoruz. Aslında çok kısa bir süre yürüdük. 3-4 dakika kadar. Sülü Urfa'ya geldiğimiz yere yaklaştığımız için tekrar çok başladık. E, ee, bulunduğu nokta hemen karşı tarafı görürsünüz. Gelişim Üniversitesi'nin meslek çiftliği var. Onun dışında tam ileride Cihangir durağını görebiliyorsunuz. Belki görüyorsunuz bilmiyorum şu an ileride metrobüs durağı var. Ve üst geçit görüyorsunuz. Üst geçitin hemen dibi. Hakikaten dibi yani. Şu an mutfağa doğru gidiyoruz. Hatta deniz gelmiş herhalde. Cam açılmış. <laughs> Aynen deniz bak hazıra başlamış bile. <laughs> Oradan buraya bir şey atma lütfen. <laughs> ne yapıyorsun oradan? <laughs> hayır hayır tabii, tabii ki de hayır. <laughs> Adam oradan bir şey atıyor bana ya. Evet. Şu ışığı yaksaydın da işimize yarasaydı bari. Hoppa. Aa halı girmiş eve. Sen <laughs> ki. Bir şey mi sen ne yapıyorsun? Hayır. Sen kaça geldin buraya? Yeni. Yeni mi geldin? Hemen başlamışsın çalışmaya hatta. Her neyse. Saçları falan. <laughs> şey, hem meyveden hem de sebzeden yapabilirler onu söyleyeceğim. Yani havucun suyunu sıkarak da aynı tarif yapabilirler. Cezeri. Ama sen havucun suyunu sıkarak yapıp öyle e, bildiğiniz gibi lokumu şu şekilde yapıyoruz. Siz bunu isterseniz böyle böyle yöntemlerle de yapabilirsiniz. Yok şey diyeceğim. Bu tarifi istediğiniz meyve veya havuç gibi sebzeler bile yapabilirsiniz. O zaman Bugün ne yapıyoruz ki? Bugün ne yapıyoruz ama? Yeşil erikli yapmıyor muyuz? Tamam. tamam ama sen yeşil erikli lokum demedin başta. Onu söyleyeceğim. Ayrı bir şey. Ekstra bilgi mi? Yani istedikleri gibi yapabilirler gibi. Tamam. Sonuçta bu tarifler her şeyde standart uygulayacaklar. Yani havuçtan cezaya gibi de yapabilirler bence. Ya da pancarı denemek lazım. İyi hadi ya bir bira bismillah. İlk başlayalım. Deniz peki bugün ne yapacağız? Onu söyle vardı. Bugün ben Türk lokum yapıyorum. Bir de yarım kalmış şerbet videomuz var, onu tamamlayacağız. Hı hı. Sen de iki tane Aslında tarif yapacaksın. İki tane Bir tanesi rustik olacak, bir tanesi modern olacak. Hadi bakalım. Allah bakalım. <laughs> <laughs> Hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. Bekliyorum ben de. Merakla. Kolay gelsin. Tarifi. Sağ olasın. Sezer sen çekeceksin herhalde. Ben çekeceğim şu an. Ben de burada oturup izleyeceğim. bakalım Neyi çekeceğim ya? Mutancı ne? Sen yapmayacak mısın? Tamam ben yapacağım. Sen çekeceksin işte. E, tamam. Yok Fuat çekecek. Abi Ben otururum orada. niye böyle yemek <laughs> yemek adam yemek yiyeceğim dedi ya. <laughs> İnsafsız. Ya bana verilen bilgi de öyleydi <laughs> mailde. Yemek yenecek. Bana öyle bir haber gelmedi. Yemek yenecek derdi. Video çekilecek. Fuat Bey gelmiş video çekmek için. Videoyu da sen yapacaksın. Bana öyle bir haber gelmedi. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Gelseydi gelmezdim. Hadi başla. İşte beraber çekersiniz abi. Sen konuşmaya hazırladın mı? İşte. Tamam okey. Şey, e, bir de şu mutfağı göstereyim de. Onlar edelim. Mutfak. vlog da Tabii, şu an vlog aynı zamanda. Tamam, becerirsin inşallah. İnşallah bu sefer deniyoruz artık. Her sefer deniyoruz. Asıl mutfak şu ufak kısımdı. Sonra buraya evrim geçirerek <laughs> bu hale geldi. Gördüğünüz gibi sistemde e, böyle bir Girdi mi kamerayla monitör çekim olarak çekim yapıyoruz. Burada tabakların olduğu, işte ekipmanların olduğu kısım var. Taşınabilir şeyler var. Ekipmanlar buralarda. Onun dışında buradaki her şey zaten el yapımı yapılan ürünler. Böyle bir Mizan Plus'ımız var. Mizan Plus var. Deniz'in yapacak konuşma. Bayağı şey yapmış aslında. Arka planda ekipmanları tutuyoruz veya işte ufak görünmeyecek şeyler var. Kitaplar, notlar, köşeli bezler, işte lensler, her şey bu kısmı. Alt tarafta da aynı şekilde malzeme dolu. Böyle bir kırmızı kafa adı verilen ışık var ama o tabi değişik yakın zamanda. Şey yapmış. 106 kitaplarımızı arşivliyoruz. Hazır mısın Ben hazırım. Sen hazır mısın? Atalite hazır ya. Bakayım. Yine, yine o okuldaki uykusuz hallerin devam ediyor. Adam ne yapıyor Hı? Adam Ya ben gece uyuyamam. Bunu açıyor muyuz? Kendi mi açık yok şu an? Yok açacağız. Şu an zaten aslında açık. Sen sadece rekorda basacaksın mı Yönetmen başladı. hadi Onu açacak mısın o mikrofonu? O açık. O da açık. Ha. Evet, bu tamam mı? <laughs> Hazır mısın? Yok şuraya nasıl tamam. Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokumu yapacağız. Bu tarifi istediğiniz meyve suyundan veya avuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Yeşil erikliği söylemedin ya. Onu söyleyeceğim. Tamam. En baştan başla kim bir? Tam metin Ha, tam metinle. Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokumu yapacağız. Bu tarifi istediğiniz meyve suyundan veya havuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Bugün sizlere yeşil erik suyundan Türk lokumu yapacağız. Şimdi tarife geçelim. Olur. Benden bir şey yapsın. Böyle keyifli. Çay çorba. Suyu almamışız ya. Almamışız. Tamam tamam bunu alırım. Yazdın mı şimdi ağacı? Önce şerbeti mi isteyecek acaba ya? İstiyorsan yapalım iki dakikada. Ama şu ayarladık mı? Konuşalım. Konuşma çekelim sonra şerbeti bitirelim. Sonra işleri döneriz. Okey. Başlıyoruz. Hazır mısın? Başlayalım. Başından adam eleye girdi ya. Bu ne lan? La la la la. Ah. Dedik Güzel değilmiş ki. Güzel O güzel. Ek, ekim tırak. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sonra Çok da güzel olur ha. Lan yok erik yok Anladım. ortada. Ortala, ortalıkta erik yok ki. Ben ki buldun sen gelmedin ki bana. Ben köyden getirmiştim. Köyden. Köyden getirmiş az bir şey değil yemin. 40 kaleden. Aa bizim şey. şey, Ha? Getirdin mi? Sen Yazdım mı Erik getirdik geldi. Yazdım ya. Yazmıyor değil mi? Hiç yazdım, yazdım. Getiriyor hiç kimsenin haberi yok. Kim, doğumda hani bir akşam rüyamızda göreceğiz. Sezer Elif getirmiş. Metro <laughs> işte Sezer. Neyse hadi. Hadi. Hadi bismillah. 3, 2, 1, başla. Merhaba. Stop hoş geldin. <laughs> dur dur böyle yapmıştım <laughs> Yok. Nasıl şey, yapmıştın? Böyle yapmıştın. Yok. Yok. 3, 2, Merhaba, Orijinal değil mi? hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeşil erikle Türk dokumu yapacağız. Böyle diyeyim daha iyi. Hayır, bu daha iyi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk dokumu yapacağız. ne diyecektim ben? Ne diyecektim ben? tamam gemi var. Gemi var. Hadi. Bela. Başlıyoruz. 3. Abi öyle tipi bakmadan girmesi saftik. Bu telafi çeşitli meyve arabalarıyla birlikte havuç gibi pancar gibi sebze arabalarını yapabilirsiniz. Arabaların sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Hadi 3, 2... Göbeğim var ama zayıf. Göbeğim var ama zayıf. Ha, hadi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu yapacağız. İsterseniz bu tarifi dilediğiniz meyve sularından veya havuç gibi sebze sularından yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Bir daha. Eksik. Oldu ama eksik. Hızlı, çok hızlı oldu bir daha. Çok hızlı bir kelime eksik. Burada Sezer'e çekiyorum artık hani o yan yanayız ya sürekli. Onun gibi konuşmaya başladım. İnanılmaz bir olay. Bir Merhabalar, stüdyo mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu tarifi yapacağız. Bu tarifi... Bir kere buraya gelir misin Allah aşkına? Bir gel, bir geç, bir geç. Bir geç, hatta yaka mikrofonu bile gerek yok. Direkt sadece konuş geç. Konuş, konuş. ben de burada oturayım sana bak. Yaka, yaka mikrofonu kapatsana. Üç, 2, 1, başla. Merhabalar, stüdyo mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu tarifi yapacağız. Bu tarifi dilediğiniz meyve suları arabalarından yapabilirsiniz. Aynı zamanda havuç gibi, pancar gibi çeşitli sebzelerin sularından da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Tabii, gerçekleştirebilirsiniz. Tamam, gerçekleştirebilirsiniz. Çık! Tabii, sen onu meyve suları Aç izleyelim, aç. Aç izleyelim. Meyve suları Bak. Nerede o? Şurada. Kapattın mı Ece? Ha kapattım onu. Merhabalar, stüdyo mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşilin bir türlü lokum tarif edeceğiz. Bu tarifi dilediğiniz meyve suları aralarında yapabilirsiniz. <laughs> Ama ilk kez deniyorum. Telefon çalıyor. Çalsın. Bu kim bilmiyorum ama bakayım. Ya oradan yapınca çok ışık parlıyor ya. Bak. Şimdi şunu tekrar açalım abi ayarlayalım ama başlayalım. Bu şarj çabuk tutuyor. kapatıyor. Niye onu çabuk tutuyor şansı? Ya öyle normal değil ya. Aslında yara yani. Bayağı itiyor da videoları geçince iş değişiyor. Şunu tekrar başlatalım abi. Şimdi şeye geçiyorum. Görüntü halinde mı? Geldi görüntü. Oğlum çok iyi lan. Birden böyle geldin ya. Tak. Çok iyi. Açıldı, rahatlandım ya. <laughs> yok lan orada yoktu bir Okey. yani. Tamam. 3 3 2 1 Başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk lokumu... Türk lokumu. Tabii Türk lokumunun yarımsın. Aç. Beni biliyorsun abi sen. Bir saniye. 3 2 Açıp kapatıyor musunuz? 3 2 1 Başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil erikli Türk lokumu yapacağız. Bu tarifi isterseniz meyve sularından veya sebze gibi meyve sularından yapabilirsiniz. <laughs> Oraya bakıyorum nasıl bakıyorum. <laughs> Sebze gibi meyve Sebze gibi meyve suları. Bir baktın ne diyor bu dedi ya. <laughs> ben buna bakıyorum tamam mı konuşurken. oraya bakıyor sonra döndü bana bakıyor. Kanka şey de bu tarifi çeşitli meyve sularından yapabilir. Dilerseniz de Sebzelerden de Havuç, pancar gibi tatlı sebzelerin sularından da yapabilirsiniz. Pancar tatlı mı? Şeker pancarından bahsediyorsan hayır. Ya pancar tatlı değil ama şey de değil, acı da değil yani. Acı da ama değil. Hoş, tadı var, güzel yani olabilir. Pancar olur ya, bence de pancar olur. Bana olur gibi geliyor şu Şeker pancarı var mesela. Yani mutencere yemeğini yapacağız. Bu yemek 15. ve 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Bu yemeğin rustik halde pişireceğimiz... V dedi değil mi? 15. ve 16. yüzyıldan dedi. Tamam. V değil, veya. Veya. Tamam. Bir daha. İkincisi de ilkokulda şiir okuturlar ya çocuklara. Onun gibisi. <laughs> Haksız mı? Çok kasıyor. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Tamam hadi başlayalım. Rahat bir Baba. Tamam hadi. 3, 2, 1 başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Olmadı çok hızlı gitti. Bir daha. 3, 2, 1, başla. <laughs> Sizler artık böyle izleyebilirsiniz. Katlanamıyorum. İki dakika. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün size... Öyle yapma Yapma. Ses tonu iyi abi sen ona niye bakıyorsun ya? Tamam. okey. Oğlum ben öğretmenim sana şey veriyorum, direktif veriyorum böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Ben yapacağım. Yapacağım. Hadi başla. Arjun abi hadi 3, 2, 1, başla. Tamam hadi. 3, 2, 1, başla. Merhabalar. Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutencene yemeğini yapacağız. Bu yemek 15. ve 16. yüzyıldan geldiği öngörülmektedir. A veya. tamam bir daha hadi. Tamam, oluyor okey. Hadi. Ses tonu falan şey iyi. Değil mi? Kanka görüntü kötü. <laughs> Yapacak bir şey yok ona. Hadi hadi. Hadi hazırlan neresi yedek oyuncu. 3, 2, 1, başla. Merhabalar. Silo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağının yemeklerinden olmuş aslında. 10 yemeklerinden mi? Osmanlı klasiklerinden. Döndük. Bu dördüncü yemeği yapamaz. Hayatta vakit kalmaz. Yapar yapar. Hadi. Saat 3. Ondan sonra çekiyoruz. Bir tane yemeği sonra çekeriz de diğerini... Bu hızlı bir tane. Diğeri daha hızlıdır. 3, 2, 1, başla. Merhabalar. Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Mutfak klasiklerinden bu yemeği yapacağız bu yemek 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği ön görmektedir. Ya şu- Yüzyılınıza. Yararlı öyle yap. Bu gitti. Ay, hadi. Güzel para. Sıcak abi yakıyor oğlum hakikaten. Bayağı bir yakıyor şu an ter içti. en son gerçekten bu dublaj işini ciddi <laughs> düşünmeye başladı. başladım. deniz kocaman. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutancene yemeği yapacağız. Bu yemek günümüze 15. veya 16. yüzyıldan geldiği öngörülmektedir. Bu yemeği rustik halde pişirmek için geçelim. geçelim. Geçelim buraya. Geçelim. Geçelim sizi geçelim mi? Tamam. en son, en son, en son. Olmadı kafa olmuyor. Ya kanka bak. Üç cümle kuracaksın. Üç cümle. Merhabalar. Stüdyo Mutfağımıza Bir daha, bir daha. Hadi, hadi, hadi başla. Hadi. Bak, üç cümle. Merhabalar, Stüdyo Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Mutfağı klasiklerinden bir tencere yapacağız. Bu yemeğin günümüze 15. veya 16. yüzyıldan geldiği öngörülmektedir. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Bu kadar yeterli yani. Tamam, hadi. Şurada kumanda falan yok mu ya? <laughs> ben yapayım mı? Yok yok. Tamam tamam. 3, 2, 1, başla. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mutencere yemeğini yapacağız. Bu yemek 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldi öngörülmektedir. Rustik halde Bak kanka, bu yemek öngörülmektedir dediği zaman cümle düşüklüğü var. Bu Bu yemeğin mi? tabii bu yemeğin. Tamam. Come on bro. Hadi. 3 2 1 başla. Merhabalar. Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden mutencel yemeğini yapacağız. Bu yemeğin on- 15. veya 16. yüzyıldan gelen 10 Tamam. Kaldı orada. bir daha. 3 2, 1, Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağı klasiklerinden mütencen yemeğini yapacağız. Bu yemeğin 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Rustik olarak pişireceğimiz tarife geçelim. Bir eksik var değil mi? Bir eksik var yani. Sonunda da böyle zayıflıyoruz. Çok zevkli evet yani şey... Gerek böyle ses yukarıdan aşağı iniyor. E, aşağı Ben böyle iniyor. kendinden, Merhabalar, hoş geldiniz. kendinden eminliği gidiyorsun. Ya Dur tamam okey hadi ses olarak Sezer hiç ekran şeyin yok ya. Yok abi. Hadi başlayalım ya. Halbuki senin olması lazım. Hadi başlayalım hadi. Hadi, hadi güveniyorum sana. <laughs> Hadi. Bas. İstersen bir hava al önce. İyi gelir. Sen burada oluyor mu acaba? Vallahi oluyor şu an. Dur başlatıyorum abi. İstersen hava al. 3. Ben başladım dur dur. Buradan başlıyor herhalde. Aynen vallahi başlıyor dur. Sen de kenara çık ama ben kendime bir deneyim bunu sıfırladım. 3, 2, 1. Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden Rutencan yemeğini yapacağız. Bu yemeği 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldi öngörülmektedir. Bu rusik halde pişir... Aa olmadı. Kapattım. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> dur abi dur. Sezer onu bırak oğlum. Tamam tamam hadi. Onlar güldüğü için yapmıyoruz en azından. Sen Tamam. hadi kanka biraz Hadi. varlık göster. Hadi. Bir, bir dur provasız yap. Merhabalar. Stüdyom... Ya sen Se- Sezer merhabalar ne merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Böyle oğlum? Ne diyeyim? Benim şey sorunum var. Ee, Tonlama mı? hayır. Diksiyon. Ne sorunu derler biliyor musun? Drama, konsept sorunu var. Hani cidden yani. Uymuyor yani siz sanki çok böyle Farklı bir adamdan gelir şu an. <laughs> Farklı adamdan gelecek zaten biraz sonra. Ay kanka dur. Merhabalar. Böyle mi? Ben ne diyeyim? Oğlum bu ton, ton bu. Ya kanka bak. Ton bu. Böyle ton yok ya. Gülmüyorsun bir kere. O zaman tarife geçelim onu sonra çekelim yine. Aynen. Hadi yapalım. Hadi abi. Ya şu yemek pişsin abi. Tamam hadi. Abi direkt etleri direkt şey yapacağım. Yıkayıp. Evet merhabalar. Şu an saat 11. Aslında akşam saat 10'da girdim. Ve bir saatlik bir mola vardı kendim açıkçası dinlemek için. Çünkü bugün hakikaten çok yoğun bir gündü. Ee, bugün içerisinde 11 saatlik, 12 saatlik bir çekim içerisinde 4-5 adet tarif videosu çektik. Ee, bunları tabi zamanla size yayınlıyor olacağız. Ve bir yandan da vlog denemelerini yaparken de tabii ki de onlar da işin içerisinde. Bununla beraber e, bu vlogda eğer olursa bir sonraki duran Bangkok olacak ve denemelerimi bu şekilde yaparak bulmaya çalışıyorum. Açıkçası teknik olarak da sizlere daha iyi kayıt verebilmek amacıyla çabalıyorum. Umarım olur. Hakikaten şu an ben de bilmiyorum nasıl olacak. Deneyeceğim çünkü bir montajına girmem gerekiyor. Ee, bu çekim dışında yani vlog dışında stüdyo mutfakta neler olduğunu gördünüz aslında çok eğlenceli geçiyor gibi görünüyor ama e, işte asıl ciddiyet kısmını size gösteremedim kusura bakmayın. E, konuşmalar yarım saat 45 dakika alıyor. Yani aslında söyleyeceğiniz 3 cümle, belki 4 cümle. Ama tonlaması, surat ifadesi, mimikler, her şey var işin içerisinde. Ve bununla beraber orada o noktayı yakalamanız gerekiyor. Olmuyorsa olmuyor. Bir daha yapıyorsunuz. Teklememek gerekiyor takılmamak gerekiyor. Aslında şu an mesela bu konuşma bile 3. ve 4. kez çekmiştim herhalde. Yani o duruma geldik. Ee, bunun dışında orada diğer kısımda tarifleri pişirirken de zaten şu an artık ana yemeklere doğru böyle adım atıyoruz. Yine tatlılara, çorbalara, salatalara, minimum mezeleri gibi şeylere geçiş yapacağız. Bunun içerisinde zaten göreceksiniz ilerleyen zamanlarda yaptığımız tarifleri zaten yayınladıklarımızı göreceksiniz. Ama Ana yemeklere geçince rustik halinde rahat yapıyorsunuz ama modernize etmeye geldiğiniz zaman işler çok karışıyor. Çünkü modernize ettiğiniz şeyi ayrıntılı çok daha fazla oluyor. Çünkü 5-6 adımdan aslında yani 5-6 tariften oluşan bir birleşim. içerisinde birçok malzemeler oluyor. Ve bunların içerisinde biz tekrar bir tane daha video çıkarıyoruz. Bunları gördüğünüz videolar gibi mesela örnek veriyorum e, pastırma yumurta, pastırmalı yumurta yaptığımız için aromalı yağ gibi. Veya başka bir defnede balık için fındıklı tartor gibi. Bunları ayrı ayrı parçalardan oluşturup bir araya getiriyoruz. Ama bu parçalarda topla, totalinde e, toplamında daha doğrusu e, bütün rustik halde yapılan yemeklerin içeriklerindeki malzemeler e, %90'ını oluşturuyor. %10'luk kısmı bizim değişim yaptığımız veya ekleme yaptığımız veya farklı yöne çevirdiğimiz veya kimyasal maddeleri kullandığımız noktalar. Bu yüzden bu ayrıntıları da kullanarak aslında çok daha iyi bir duruma sokuyoruz. Ee, ve sizin de gördüğünüz gibi aslında var olan bizdeki e, Türkiye'de Türkiye'nin geçmişinde var olan yani aslında Osmanlı topraklarında yaşanmış ve görülmüş ve kültürümüze bugüne kadar gelmiş olan tariflerin aslında çok farklı olduğunu ve daha bilinmeyen birçok tarif olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Bununla beraber biz onu günümüze uyarlıyoruz. Günümüze uyardığımız zaman da iş hakikaten çok daha farklı bir konuma geldiği için birazcık uzun sürüyor. Hakikaten çok uzun sürüyor. Ee, ve bakalım ilerleyen zamanlarda bunları göreceksiniz. Birçok denemesini yapıyorum. Olursa çok daha güzel olacak. Umarım beğenirsiniz. Umarım ki e, ilerleyen zamanlarda size daha farklı yayınlar yaparak veya daha farklı noktalardan oluşarak sizlerin sizlerin akıllarına yer ediniz. Belki de ilerleyen zamanlarda bilmem tadabilirsiniz de. Öyle bir imkanlarınız da olabilir. Bir ihtimaller doğrultusunda neler olacağını göreceğiz. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.